טוב, אנחנו לפני ממש שבוע, אולי טיפה יותר, אירחנו כאן את אה, מנכ"לית ארגון שוברים שתיקה על דוח חמור שהם פרסמו, שבהם יש עדויות של 60 הזאת. חיילים וקצינים אה, מצוק איתן, שמפרסמים פה עדויות קשות, לא משנה מה עמדתך, עדויות הן קשות. והנה לא עובר זמן רב, ובאים אה, חבר'ה אחרים. אה, לוחמים, לוחמים אחרים, שלחמו בצוק איתן. שכועסים נורא. כן, נכון, ירון על... אה, מגבעתי כן. ואביחי מגולני. ראשית, תנסו למקד לנו. הכעס שלכם הוא על עצם הפרסום, כי זה מוציא דיבתנו רעה בעולם וזה, או שאתם טוענים שלא היה ולא נברא. אפשר? כן. <laughs> קודם כל, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, תודה שהזמנתם אותנו. התשובה הראשונה זו התשובה הנכונה. כלומר, מוציאים את דיבתנו בעולם? לא, עצם הפרסום. אנחנו לא אומרים כן. לא שלא היו דברים מעולם. בסוף כל העניין פה זה אופן הצגת העובדות. כי אני יכול להגיד לך, לקחת אותך עכשיו מחוץ לאופן, להראות לך מישהי שאתמול אה, אה, קרוב משפחה שלה מת בתאונת דרכים, וזה סיפור נורא טרגי, ותביא כמה שבצומת הזאת היה צריך לשים רמזור והיא מתה, ובסוף אני אקח אותך לעובדות, ואני אראה לך שבשנה החולפת באותה צומת יש ירידה של 80% בתאונות דרכים. ובשתי העובדות נכונות. עכשיו השאלה איך אתה מציג את הדברים. כי בשוברים שתיקה לא באים ואומרים, תראו, אספנו פה אוסף של תפוחים רקובים, כי זה גם מה שאני, בתור לוחמים, אנחנו נגיד לך, קיים פה ושם תפוחים רקובים, וגם קיים, הצבא מטפל בזה. הם באים ואומרים, ואני הקשבתי לשבוע שעבר לאירוח של מנכ"לית שוברים שתיקה אצלכם, הם אומרים, מלכתחילה הצבא מלמעלה מוריד פקודות לא מוסריות, הצבא בתור גוף עובד בצורה לא נכונה, בצורה מסיבית. זה לא מה שהם אמרו באופן גורף. אני שמעתי אותה פה, אני שמעתי אותה אצלכם. היא אמרה, יש דברים שחייבים להבין שקורים ואסור שיקרו. אוקיי, רק שנייה אחת. עכשיו, אני בא ואומר דבר כזה. קודם כל, מה שכן קיים, קיים בצורה מאוד מאוד קטנה. אני לא חוקר ולא חקרתי, אני בטוח שביחס לעולם, אנחנו... יותר מזה, חי... אני בעצמי יושב פה עכשיו באולפן, ולא פעם ולא פעמיים, כמעט ונהרגתי, רק בשביל שהצבא יהיה בסדר. אני אתן דוגמה, יש מידע מודיעיני, שירתתי ב-2007-2008, על חוליית מחבלים בסג'איה. נכנסנו, היה יכול פצצה שתי טון לגמור את הסיפור, כבר עוקבים אחרים שבועיים, הם מתכנסים באותה נקודה כל לילה. שלחו אותנו פנימה, שבע קילומטר עומק, 45 חיילים בכמה קבוצות, להוריד אותם, במקום להוריד עליהם פצצה, בגלל שמעליהם יש ארבע קומות של משפחות. עכשיו, אני יכלתי לחזור הביתה, ולא להיות פה, חבל חזר בארון, רק בגלל שהצבא לא יפגע בבלתי מעורבים. הצבא עושה מהדרגים הכי גבוהים, רמטכ"ל וראש ממשלה, ועד למ"מים ולחיילים בשטח, מעל אין ומעבר. ספק, אין ספק. ומה שקורה זה פרומיל קטן. עכשיו, נכון. אנחנו באים ואומרים דבר מאוד פשוט. אנחנו לא אומרים, אנחנו באים ואומרים... זה קיים מה שאתם עושים, אבל אם אתם באמת רוצים, אם ש... אתם באים מאכפתיות, אכפת לכם שהצבא יהיה יותר טוב, שיהיה סבב הבא זה עניין של זמן, וכשהוא יגיע, אז הדברים יראו יותר טוב, כי לטענתכם הדברים לא קורים טוב, אז תלכו ותשתפו. מה עוזר שאתם מרימים ביוני כבר, הם מרימים תערוכה בשוויץ על כמה שאנחנו לא בסדר. הסיפור של שוויץ הוא בעייתי, אבל, אבל זה רק דוגמה, כן הם רצים בכל העולם. ולהגיד, אתה יודע, מדברים על כך, שמעתי את התיאוריה הזאת גם, שאלימות השוטרים היום היא תוצאה של האינתיפאדה של 87, כי גדל כאן דור אלים בגלל שהמלחמה הופכת אותך להיות כזה בעל כורחך. ולכן חייב להיות מישהו שאולי יצביע על דברים קיצוניים, אתה אומר. אני מבינה גם שזה לא רק קיצוניים, אלא זה עניין של, נגיד, אני הקראתי בשבוע שעבר את הסיפור על אנשים שלקחו סיר מהארון, ועשו את הצרכים שלהם, ובגדים, ולא משנה, כל מיני דברים כאלה. ואתם אומרים, אם אנחנו נצא החוצה, יראו בנו, אתם לא מבינים את הסיטואציה. זה בדיוק הנקודה, ובאמת רציתי לגעת בדיוק בדוגמה הזאת שראיתי, שהצגת ליולי אה, לפני כמה ימים שהיא הייתה פה. אה, כשאתה בא ולוקח דוגמה מאוד מאוד ספציפית ומסתכל נקודתית על אותו מקרה שאת אומרת בא וחייל ועשה את צרכיו בתוך סיר, בתוך מטבח, בתוך בית בעזה. נכון. אז אני בא ואומר, קודם כל, תסתכלו טיפה יותר החוצה. כן. זאת אומרת, מה היה מחוץ למבנה הזה, כן? יכול להיות שהיה שם צלף, יכול להיות שהיה שם אה, מלכוד, יכול להיות שהייתה שם... אה, אלף ואחד דברים. אבל יכול להיות שגם היו שם שירותים במבנה ובחרו לא להשתמש בהם כדי להשפיל. ויכול להיות שהם התפוצצו בכניסה לבית. זאת אומרת, להסתכל נקודתית על שום מקרה זה לא נכון. לבוא ולהגיד, אוקיי. הרי מה שוברים שתיקה באים ואומרים? הם באים ואומרים, אנחנו רוצים דוח שיבוא ויבקר את צה"ל כגוף. אז מה שאנחנו אומרים אני חושב לפחות, אני אציג כן. את הדעה שלי, אני בא ואומר, אתה מסתכל פה על אה, מרחב כל כך רחב, על לחימה שלמה של גוף שלם כמו עזה, על אלפי לוחמים, אז בטוח תמיד תמצא את אותו לוחם אותו אפילו מחלקת אה, לוחמים שעשו... דברים שאינם רואים. דברים שאינם רואים. איך אתה לא מתמודד עם האשמות שלהם שאומרים ש... על השיטה כולה, כלומר, הוראות של חיילים שמספרים, הוראות של חיילים שאומרים תורידו כל מה שזז, תורידו, תעיפו בתים, בוא, בוא, תראו לכל איבר. זה, תראה, זה אנחנו לא היום... עדויות של שוברים שתיקה, זה עדויות של חיילים תראה, בשטח. הרעיון, אולי זה בסדר, הרעיון הזה היה נראה אחרת, וגם אופי השאלות ואופי התשובות, אם היינו עושים את זה עכשיו עם שכפ"ץ וקסדה בתוך עזה. אנחנו עכשיו יושבים באולפן <laughs> ממוזג כן. ומדברים על לחימה, זה, זה, זה נראה מצחיק, כי כל מה שאני אגיד בעצם בסוף לחימה, גם מי שאומר שמלחמת אין ברירה, זה מלחמה זה דבר רע. מלחמה דברים קורים רעים. זה דבר, לא יודע אם שמעת, הדבר הראשון שאני אמרתי לה, שכל הדיון הזה הוא צבוע. כי מלחמה היא דבר איום ונורא. שם דנים איך להתנהג אחרי מלחמה, במקום לפסול אותה על הסף. מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, בגלל שזה מדהים. הם באים ואומרים, תראו, בעל צוק כן. איתן לחמו עשרות אלפי חיילים. מתוך זה הם ראיינו אלפים, מתוך זה הם פרסמו 60 או 61. כן. עכשיו, תראה, עברתי אתמול על הדברים. אם אשראי שזכיתי להיות בצבא, שמתוך כל מה שהם ירדו לרזולוציה, הם מדברים איתי על זה שחייל האכיל חיות מחמד שננטשו מאחורה. והוא בטוח שהחיות מחמד האלה אה, מתו אחרי זה. אשראי שיש חיילים, שזה מה שבאמצע לחימה מצאו זמן להאכיל ארנבות, אני קורא מתוך הדוח שלהם. אשראי שזכיתי לראות שחייל שזיהה דמות חמה בתוך פרדס באמצע לחימה וירה, ואחרי זה הוא, הוא נורא היה עצוב שזה היה סוס מת. אלה שתי דוגמאות שידיע הציבור במה מדובר, כי לציבור אין את הספר הזה בבית. 61 דוגמאות מתוך האלפי ראיונות, מתוך עשרות אלפי אה, חיילים שלוחמו. יש שם דברים נורא קשים. גם הסיפור עם, עם הסיר והקקי, סליחה על הזה. זו כן. דוגמה שהיא מאוד חורטת, אבל בוא, אנחנו באמצע... ירי ללא הבחנה בחפים חפים מפשע. אנשים שאוהבים לשחק עם הנשק שלהם, מספר, מספרים פה על מפקד שנורא אוהב לנסות את הנשק שלו על כל מיני אורלי, אם את היית יודעת על מפקד כזה, מישהו באולפן שמבצע כזה פשע חמור של לראות ללא הבחנה, את היית הולכת ומספרת על זה תחת א' ומחסכה, או שהיית הולכת ומדווחת עליו? הייתי מדווחת. תודה רבה. אני לא רוצה... אתה טוען שזה מפוברק? לא. לא, אני טוען, אני לא טוען... הוא אומר בוא נכבס את הכביסה המלוכלכת בפנים. אם אם אני, אני, כן. לא לכבס דווקא את הכביסה המלוכלכת בפנים, אבל אם באמת אכפת לכם, כי בסוף הסמג"ד הזה, שלכאורה, אני לא מכיר, כן. אבל עשה משהו שהוא לא יעשה, אתה לא דיבכת בשום דבר, בצוק איתן הבא הוא כבר לא סמג"ד, הוא סמח"ט, הוא לא מפקד על 500, הוא מפקד על 5,000, ובגללך, בגללך, אתה בעצם גורם לזה שלא הלכת ודיברת כמו שצריך, שהוא עכשיו יפשע יותר כי הוא שולט על יותר חיילים. אם באמת אכפת לך, אתה רוצה באמת, באמת אכפת לך שבמלחמה הבאה לא יהיו אלפיים הרוגים בלתי מעורבים, יהיה אלף, תלך ותעשה את הדברים כמו שצריך. ותעביר את הפרטים, מה שהם לא מוכנים. תלך ותעבוד כמו שצריך. אנחנו בסוף, מה המטרה שלנו? אנחנו לא רוצים להיות בצבא לא מוסרי. אנחנו קודם כל באים ואומרים, א', אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, אנחנו יודעים בדיוק מה הצבא שלנו, אנחנו יודעים את המשימות שאנחנו נשלחים אליהם, ודבר שני, אתם רוצים לשפר, תעשו את זה כמו שצריך. ללכת וללכלך עלינו בכל העולם, זה, וזה גם קשור למימון שלהם, בואו נראה מאיפה הכסף מגיע, ובסוף נחשף השבוע וזה רץ בכל הרשתות החברתיות, איקס כסף תמורת איקס עדויות, זה מעלה גם תהייה, בסוף טוב, אתם... זה אם נותן איזשהו... לא לא אה, מאיפה הגיע הכסף? כן. אה, איזה כספים אוקיי. מממנים את אותו? השאלה היא עקרונית. אתם מעוררים השראה שניכם. אה, מצד שני, אני שואל אם המאמץ העיקרי של כולנו, מכל הצדדים, מכל העמדות, היא לא כדי למנוע בכלל את הסיבוב. ברור. עכשיו השאלה... זה מה שצריך לעשות. מעולה, עכשיו השאלה היא מה שהם עושים. אני איתך, אני איתך, ובמקום מסוים אני איכשהו איתם. אני רוצה שהצבא שלי יהיה יותר טוב, ולמרות שאני חושב שהוא 99.9% טוב, גם את האחוז אחד הזה הקטן, אני רוצה שהוא לא יהיה בפעם הבאה, אוקיי? אז קודם כל אני אומר, חבר'ה, זה אחוז אחד, הייתי בפנים. לפני כמה שנים, בצוק איתן כבר הייתי בתור צו שמונה מילואים, הוא היה שם בתור סדיר, אנחנו יודעים איך דברים נראים בפנים. בסדר, דבר ראשון. דבר שני, חבר'ה, לא ככה עושים הדברים. ככה נראה ארגון שמעוניין להכפיש את ישראל ולהסתובב לא בכל... ארגון שאכפת לו אולי והוא רוצה לדעת גיא, שהוא גיא, למד תשמע, את הדברים. מאז הפרסום של הפוסט הזה, שלקח 15,000 לייקים, שלי, ושבעקבותיו אה, ביקשנו מאנשים להעלות את הפוסטים שלהם. מחאת האמת שלי. האמת שלי, נכון, תראי, זה גם שירה. מישהו בא... מה קרה מאז? מישהו אה, פנו אליי, עשרות הודעות משליחים של הסוכנות בכל מיני אוניברסיטאות בחו"ל. אנחנו לא עומדים במה ש... באים לפה כל מיני ישראלים מכל מיני ארגונים, לאו דווקא שוברים שתיקה, ומספרים שטויות, ואנחנו לא עומדים בקצף. עכשיו, דבר אחד רק, אנחנו מבקשים, ביקשנו מהלוחמים בבית. להעלות את הסיפורים שלהם. זה הזוי שאני צריך לספר את האמת שלי, כאילו, חבורה של אנסים, ואני צריך להיות זה שיגיד, לא, בכלל, לא, לא אנסתי, לא אנסתי. צריך לתת להם את הקרדיט שחשוב להם ואכפת להם מהמוסריות של החברה. בסדר, אבל לא זאת, זאת... מנכ"לית היא קצינה בצה"ל שם, אתה כן. יודע. לא- בסדר. אבל אני רוצה לשאול אתכם, מה אתה עושה בחייך? היום? אני עצמאי, יש לי בית קפה קטן ליד ים המלח. באמת? כן, ים המלח. מה כן. מה שמו? הפינג'אן. וואלה. כשנהיה בסביבה נבוא. ואתה? אה, אני השתחררתי לפני חודשיים. כן. אה, נחפש כרגע עוד איזשהו כיוון, אין לי... לא לא, נח. לא ברור לי בדיוק. לא, עוד לא נח. כן. סיימתי עכשיו קורס מצילים, מעביר את הקיץ בבריכה. אפשר רק מילה כן. לסיום. כן, אנחנו בחרנו בקצרה ממש. היה מישהו שפרסם אה, מחאה, שוברים את שוברים שתיקה. אנחנו לא באנו לשבור שום דבר, לכן קראנו לזה גם האמת שלי, כי זה האמת. אנחנו רוצים שידעו בעולם מי זה צה"ל, כמה הוא עושה, כמה חיילים ואזרחים נהרגים בגלל ה over מוסריות שקורית בשטח. חברים, תודה. אני רק רוצה לאחל לכם שלא תיקראו לעולם למילואים יותר, שלא יהיו מלחמות ושהכול יהיה שקט. לא תודה. רון תהיה פה ראש עירייה המאובטח ביותר בישראל, ראש עיריית אשקלון, אה, חברנו... עשה עבודה...